लिब्रे ऑफिस बेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है मॉडिफाइंग ए फॉर्म के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह एक फॉर्म में डेटा दाखिल करें फॉर्म में तब्दीली करें गुजश्ता ट्यूटोरियल में हमने लिब्रे ऑफिस बेस का इस्तेमाल करते हुए फॉर्म बनाना सीखा था हमने अपनी मिसाल लाइब्रेरी डेटाबेस में एक सादा बुक्स डेटा एंट्री फॉर्म बनाया था चलिए देखते हैं कि हम किस तरह इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए बुक्स लिस्ट यानी फहरिस्त में डेटा दाखिल करते हैं चलिए सबसे पहले लिब्रे ऑफिस बेस प्रोग्राम शुरू करते हैं अगर वो पहले से खुला नहीं है और अपना लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं अगर बेस पहले ही खुला है तो हम फाइल मेन्यू के अंदर ओपन पर क्लिक करके लाइब्रेरी डेटाबेस खोल सकते हैं या इसे फाइल मेन्यू के अंदर रिसेंट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके खोल सकते हैं अब हम लाइब्रेरी डेटाबेस में हैं चलिए बाएं पैनल पर डेटाबेस फहरिस्त में फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करते हैं तवज्जा दीजिए कि फॉर्म्स के तहत books data entry form window के बीच में नुमाया हो गया है चलिए इस फॉर्म नेम पर दायां क्लिक करके ओपन पर क्लिक करते हैं अब हम बुक्स टेबल के फील्ड से मुतलका लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्सेस पर मुश्तमिल नीले बैकग्राउंड के साथ एक नई विंडो देखते हैं चलिए हर फील्ड में जाने के लिए टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं और जैसे ही हम आखिरी फील्ड में जाते हैं बेस दूसरा रिकॉर्ड खोलता है इस तरह से हम रिकॉर्ड्स के बीच आ जा सकते हैं या रिकॉर्ड्स के दरमियान जाने के लिए हम निचले टूल बार में सिया तिकून आइकन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मुतबादिल तौर पर एक मखसूस रिकॉर्ड पर जाने के लिए निचले टूल बार में रिकॉर्ड नंबर टाइप करें और एंटर बटन या टैब बटन दबाएं। चलिए आखिरी रिकॉर्ड पर चलते हैं जो कि पांचवा है अब चलिए एक नया रिकॉर्ड जोड़ते हैं यह करने के लिए न्यू रिकॉर्ड आइकन पर क्लिक करें जो कि निचले टूल बार पर आखिरी रिकॉर्ड आइकन से दूसरा दायां है तवज्जा दें कि हम खाली टेक्स्ट बॉक्सेस और नीचे रिकॉर्ड नंबर देखते हैं जो कि 6 है अब हम नया रिकॉर्ड एक नई किताब की मालूमात के साथ शामिल करने के लिए तैयार हैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में पैराडाइज लॉस टाइप करते हैं और अगले फील्ड पर जाने के लिए टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं ऑथर के सामने जॉन मिल्टन टाइप करते हैं पब्लिश ईयर के सामने 1975 टाइप करते हैं पब्लिशर के सामने ऑक्सफोर्ड और प्राइस के सामने 200 यहां हमने बुक्स टेबल में बुक्स डेटा एंट्री फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया हम इस विंडो को बंद करते हैं इस तरह से हम रिकॉर्ड्स या डेटा शामिल कर सकते हैं चलिए देखते हैं कि क्या बेस ने आखिरी रिकॉर्ड के साथ बुक्स टेबल अपडेट किया है या नहीं जिसे हमने अभी दाखिल किया है इसके लिए चलिए Libre Office base main window में दाएं पैनल में बुक्स टेबल पर डबल क्लिक करते हैं नया रिकॉर्ड जिसे हमने फॉर्म के जरिए दर्ज किया था इस पर तवज्जा दीजिए तो चलिए हम इस विंडो को बंद करेंगे अब सीखते हैं कि अपने फॉर्म में सादा तरमीमात किस तरह करते हैं हम बाएं पैनल पर डेटाबेस लिस्ट में फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करेंगे और बुक्स डेटा एंट्री फॉर्म पर दायां क्लिक करके एडिट मुंतखब करके एडिट यानी तरमीम के लिए खोलेंगे अब एक जानी पहचानी विंडो खुलती है इसके अलावा अगर आप लेबल टाइटल पर क्लिक करते हैं तो आप लेबल और टेक्स्ट बॉक्स को घेरे हुए कई सारे छोटे सब्ज बॉक्सेस देखेंगे इसका मतलब है कि हम फॉर्म डिजाइन विंडो में हैं और हम फॉर्म और इसके एलिमेंट्स की शक्ल और साथ ही इसकी फंक्शनैलिटी यानी कारकर्दगी तब्दील कर सकते हैं मिसाल के तौर पर हम लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्सेस का मुकाम और साइज तब्दील कर सकते हैं इन्हें प्रॉपर्टीज भी कहते हैं लेबल टाइटल पर डबल क्लिक करें ये प्रॉपर्टीज नामी एक छोटा पॉपअप विंडो खोलता है यहाँ कई किस्म के एलिमेंट्स पर तवज्जा दीजिए अब चलिए लेबल ऑथर पर क्लिक करते हैं तवज्जा दीजिए कि प्रॉपर्टीज विंडो रिफ्रेश होती है और लेबल ऑथर की खसूसियात की अक्कासी करती है लिहाजा जैसे ही हम फॉर्म पर मुख्तलिफ एलिमेंट्स पर क्लिक करते हैं हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज विंडो मुंतखब एलिमेंट्स की खासियत को जाहिर करने के लिए रिफ्रेश होती है अब properties window title properties multi selection के तौर पर जाहिर है ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते हैं कि ऑथर लेबल और इसका टेक्स्ट बॉक्स जो इसके साथ ही है सबज बॉक्सेस के एक ग्रुप में रखे गए हैं बेस ने लेबल्स को खुद ब खुद लेबल्स और मुतलका टेक्स्ट बॉक्सेस को फॉर्म में ग्रुप कर दिया है हम इन्हें अनग्रुप कर सकते हैं टाइटल लेबल पर दायां क्लिक करें और फिर नीचे ग्रुप पर क्लिक करें फिर अनग्रुप पर क्लिक करें अब हम देखते हैं कि लेबल टाइटल और इनके टेक्स्ट बॉक्स अनग्रुप हो गए हैं इस तरह से हम फॉर्म में मखसूस एलिमेंट्स की खसूसियात में तब्दीली कर सकते हैं अब हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में एक और टूल टिप जोड़ते हैं तो चलिए प्रॉपर्टीज विंडो में नीचे तक स्क्रॉल करते हैं लेबल हेल्प टेक्स्ट पर तवज्जा दीजिए और चलिए यहां टाइप करते हैं enter the title of the book here अब सबसे ऊपर फाइल मेन्यू के नीचे सेव आइकन पर क्लिक करके फॉर्म सेव करते हैं और हम इस विंडो को बंद करेंगे अब देखते हैं हमारा फॉर्म हमारी की गई तब्दीलियों के बाद कैसा दिखाई देता है इसके लिए बेस मेन विंडो में जाते हैं बाएं पैनल में फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करें और दाएं पैनल में बुक्स डेटा एंट्री फॉर्म पर डबल क्लिक करें माउस को टाइटल लेबल या टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर रखते हैं तवज्जा दीजिए कि एक टूल टिप जाहिर होगी जो कहेगी enter the title of the book here तो अब हमने सीखा कि किस तरह आपके फॉर्म में सादा तरमीम करें हम बेस ट्यूटोरियल के अगले हिस्से में देखेंगे कि किस तरह एक फॉर्म में मजीद तब्दीलियां करें एक तफवीज मेंबर्स टेबल के लिए एक सादा फॉर्म बनाएं अब हम लिब्रे ऑफिस बेस में फॉर्म में तब्दीलियों पर इस ट्यूटोरियल के अख्ताम पर आ गए हैं मुख्तसर में हमने सीखा कि किस तरह फॉर्म में डेटा दाखिल करें और किस तरह फॉर्म में तरमीम करें spoken tutorial project talk a teacher project का हिस्सा है जिसे हुकूमत हिंद के एमएचआरडी वजारत के कौमी खानगी मिशन ने आईसीटी के जरिए हिमायत की है इस प्रोजेक्ट की आर जी ने की है इस पर मजीद मालूम दर्ज लिंक पर दस्तियाब है इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया